بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم سامعین و ناظرین جو انسان کسی ایسی مرض کے اندر مبتلا ہو کہ ڈاکٹر اور حکیم اس کے علاج سے آجے جا چکے ہوں اور اس کو لا علاج کر دیا ہو تو اس ویڈیو کے اندر میں ایک عمل بتا رہا ہوں تو وہ آدمی اس عمل کو پابندی کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے شفا عطا فرمائیں گے عمل سننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو الوی اسلامک فارم چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفید ہو سکیں وہ عمل سورت الفاتحہ کا ہے اس کو صورت الشفا بھی کہا گیا ہے وہ عمل یہ ہے کہ ہر فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے پہلے اکتالیس دن یہ عمل کرنا ہے وہ اس طرح کہ فجر کی سنتوں کے بعد اور فرضوں سے پہلے ایک جگہ پر باوضو بیٹھ کر سورت الفاتحہ اکتالیس بار پڑھنی ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ بسم اللہ کی آخری میم کو الحمد کے ساتھ ملانا ہے مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین لیکن یہ ہوگا کہ الرحمن الرحیم کو دو بار ہی پڑھنا ہوگا اور آخر کے اندر آمین کو تین بار پڑھنا ہوگا یہ عمل کریں اور ساتھ پانی بھی رکھیں اور پانی پہ دم کریں اور ہاتھوں پہ پھونک مار کے وہ ہاتھ پورے جسم پہ پڑ پھیریں یہ عمل اکتالیس دن کریں اور اس وہ پانی بھی پیتے رہیں اور اللہ رب العزت سے دعا بھی کرتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس مریض کو شفا عطا فرمائیں گے